الباب بتاعه وقبل ما نبدو ال vlog ما تنساش تعطينا like و subscribe والطقوس تاع اليوتيوب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صباح الخير عليكم اصبحنا واصبح الملك لله شوف يقول لك انه باش تزور دوله ما لازمش انك تدير ticket تاع طائره وتروح هذيك الدوله وتزورها فقط يجب ان تدور الاكل تاعها يعني الاكل تاعها راح يخليك كانك زرت هذيك البلد وكانك شفت ثقافه هذيك البلد فالاكل مش فقط للاكل لهذا قررت ولاول مره نوع من هذا البلوكات وهو street food يعني اكل الشوارع قررت ندير هنا في اندونيسيا يعني علاش لانه هنا معظم الاكل حلال يعني دوله اسلاميه معظم نسبتها فايت 60% و70% دوله تاع مسلمين فتلقى الحلال بزاف واحسن مكان نبدا فيه street food هذه الحلقه تاع street food فالبلد اللي نولي نروح لها ندير لكم حلقه منها تاع street food ويا ونشوفوا يعني نديروا budget تاع صغير تاع 10 دولار ولا نذوقوا كامل ال street food تاعهم اول حاجه راح نذوقوها واللي هي اكله شهيره شهيره هنايا في اندونيسيا واللي هي على بالي <laughs> شفتهم حابسين بزاف ناس عليه فقلت نجربوا هذه فو يعني شفت la chaîne يعني حبست chili onion this <laughs> uh oh it's okay it's okay coriander <laughs> يعني يحط لك فيها اولياندر هذه onion و chili هذو كاع les sauces ذيس از سالاد ويدير لك ال salad وهذه ال meatball يعني مخلوبه باللحم it's حلال right. يعني هذه هي الاكله تاعنا هذا هذا ال meatball. حبات تاع اللحم تاع ال meat. meatball. وهذا meatball بصح فيه الاك من الداخل وهذا الخبز تاعهم وفيه كاع les sauces هنايا فيلا نجربوها <laughs> فراح نجربوها بسم الله ال meatball يعني ما والله ما نعرف نشرح <laughs> ونفضل انه ناكلوا حاجه حلوه الان واللي هي اسمها كورين يعني تجيب الكوكونت لا لا تجيب الكيك يعني تجي هكا حبات ولا تجي بانانا يعني بانانا ويقلوها هكا يقلوها كيما حنا نقلو السفنج هما يقلو البانان <laughs> راح نجربوها والله اكله غريبه بصح راح نجربوها ان شاء الله برك تعجبنا <laughs> <laughs> راح نذوقوا البانانا المقليه اللي تحسبها سفنج الحاميه بزاف بزاف بنينه سبحان الله شوفوا التنوع تاع الثقافات يعني تخطر في بالك انك في بالك banane يقلوه تخطر هذه في بالك يعني حنا ال banane غير ناكلو بالخبز نخلعو شوفوا يعني هذا هذا هو الهدف يعني تعدد الثقافات وبزاف شابه بزاف شابه آه، cake. ball cake. هذه ball cake. جرين يعني بين اه جرين بين اوكي اوكي اوكي حاجه في كيك شباب يس اي ونا تراي everything <laughs> راح نجربوا حاجه يعني هذيك السفنج المقلي هذاك <laughs> البنان حاطين لي هنايا هم هنا كاع الجوس This is avocado yeah. This is what? This one Mixed Mixed Wow, it's mixed. yeah. <laughs> Oh, nice, nice. <laughs> watermelon. وجاءت oh, لحظة الحقيقة، الذوق. الله لا يرد الروح منعش لدرجة درجة لا يشرب كون كاين اوبسيون يعني شرفكم شرفكم لانه بزاف شاف نعطيه 9 على 10 This one Uh, this called bakwan. Bakwan? Yeah. Ah, this one. Bakwan. Yeah. يعني تجيك واحد الفرحة كي تذوق حاجة جديدة. <laughs> بسم الله. اليد اليمنى، اليد اليمنى جواد، اليد اليمنى. صبر. لان معظم الافلات تاعهم يعني بالزيت الله يجيب الخير ذاك الزيت الله يجيب الخير ان هذا الله جابه ما عرفتش واش راح حالتهم ولكن حاجه خضار مقليه يصطفوا Wait, okay. Yeah. Ah, this is tofu. يا yeah. Tofu, you know tofu, yeah? It's like protein but veggie. Uh, yes. لكن هذا اسمه توفو. يعني الناس اللي فيجي معروفين انه يحتاجوا بروتين لكن البروتين ما راحش يجيبوه من من الدجاج ولا من اي مصدر حيواني فهذا مصدر نباتي لكن هو بروتين يحتوي على نسبه كبيره من البروتين سموه توفو توفو هل انت من عربي؟ ها؟ هل انت من عرب؟ عرب يا عرب ما شاء الله جزائري ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام اوكي اه ah, this is spices? تشيلي okay. chili and rice it's little bit يكتب هذا النوم مع الشمس راح مشوا يعني واحد 30 دقيقه باش نروحوا لواحد المكان فيه ستريت فود احسن اللي هو جاي في دام باسار vlog فلوج vlog يا ايه vlog هذه بنانا هذه بنانا بنانا ليف وهذا ال dishes هنا حطوا لك ال dishes. حلال right right? حلال Halal. Halal? Halal. Oh, okay. Yes. All right. Okay. Okay. Nice. Thank you. yeah. <laughs> Yeah. Nice. <laughs> Thank you so much. Thank you. يعني ما فهمتش الدور تاع الجلوف هذوك تاع ال banane اوراق تاع ال banane علاش بصح ما يدخلوش يعني فقط يدوروا بهم هنا ال rice وهذا الديشيز ديشيز تخير chicken fish تخير اي حاجه انا خيرت fish حوت فيلا ندوقها الثمن تاعها 5000 شغل زوج دو ميلات عندك دو ميلات كرا <laughs> كملناها يعني مليحه شابه يعني نعطيها ستة ونص ستة ونص على 10 فلا تقول نشربوا حاجه ثانيه يعني حنا شا جربنا نعطينا ناتي جينكو شنو يديروا في البانانا ليك لكن كاين ثاني اكله شعبيه سموها ناتي كورين معناها فرايد رايد يعني rice مقلي بالفيجيتيبل ويديروا لك صوص طوماط ويديروا لك فوقها حبابه الا بغيتها هذا ناسي بوري يعني تقريبا يتشابهوا ما راحش نسيوهم كاع فينا ناسي جينجو اللي شفتو كي داير فيلا نروح نجربو حاجه اخرى خاصني حاجه حلوه حلوه ترى حلوه سبسكرايبي سبسكرايبي اللي ما راحش مسبسكرايب قول لهم ديروا الطقوس الطقوس تاع اليوتيوب <laughs> ما لقيناش هنا راح نتبعوا هادو زوج وما راح يدونا ثانك يو سو ماتش الله يجيب الخير من هذا المحل يبان يعني معايير النظافه لا توجد لكن هنا اصحاب البلد هما اللي نصحوني به قال لك هو اللي بيع هذا مليح راح نجرب ربي يسهل هذاك الطبق آه. فمعليش ما كليناه ما والو معليش تجربه سيئه ان شاء الله نعوضوها بتجارب شابه تاع اكل آه، في الاكلات القادمه اش راح نديرو راح نصلو الظهر نصلو الظهر ونزيدو نكملو المشوار تاعنا سلام اظن انه من المسجد الله السلام عليكم مسجد ماسك اه ذس واي الله مسجد مسجد شعرت تفرح كي تلقى مسجد واحد الحادثه طريفه صرات لي هنا في بيت الوضوء عندكم تدخلوا ما تحسش بلي هذا الباب راك راعي دخل هنا <laughs> وهذه شغل في البيسين صغيره لازم تروح منه وصلنا للاكله اللي كنت ننتظر بها من الصباح باش ندوخها اللي هي مرطبات يعني هذه نصحوني بها بزاف ونظن انها اشهر اكله ان شاء الله تعجبنا is the secret, huh? Nice. <laughs> Indonesia. Indonesia, yeah. this is martaba. It's like a pancake or? Yeah, pancake. Pancake uh, Indonesian. Indonesian. بالنسبه لهذا الفلوق شو هذيك تاع المباراه ولا لقطه اليوم هي هذه هي لقطه المبروك مرتبه اجمل حاجه واو نعطيها 10 على 10 تستاهل <laughs> ويوجد نوع اخر من المرطباك هو النوع المالح فتبعوا معي طريقه التحضير لهذه المرطباك يعني هذه مرطبة بصح مالحة الخضار والبيض كي طيب قولي المهم اذا عقبنا رمضان هنا رانا على بالنا ما نجيو نشرو البوراك <laughs> والله على بوراك هنا نقولوا يديرهم صغار ودبروا الشرفه وخلاص انا نافيكينا رمضان كيفاش فوتو <laughs> Very good. Thank you. What's the name for this? It's سوسيس السوسيس مرتبك اه مرتب مرتبك بالسوسيس اه شغل يدير فيها واحد الحبات تاع السوسيس والخضار والبيضات ويقليها ويعمرها بالزيت يشلحها يشلحها بالزيت شوف عاود زيد هاكا زيد زيد زيد اه ما داك الزيت اه ما زيد الزيت زيد زيد زيد راح نجرب هذه السيوماي خان شوف جربنا هنا المرطبك راح ندوقوا هذه اكله شعبيه تاعهم بالفيش دامبلينغ فيش كان هاف وان This is egg? Egg, yeah. Okay. Potato. Ah, uh, potato. Sweet potato or potato? Potato. Okay. With fish هذه الصوص تاع بينات آه، آه. كوكاو اممم لذيذة لذيذة <laughs> اوكي تشيلي سم تشيلي شوية حر اوكي ثانك يو شوفوا صحية يعني بطاطا fish وهذيك الحروريه هذاك الشيء اللي عاطيه واحد البنه مع مع ال peanut butter يعني واحد ال combo <laughs> ما شاء الله جينا المكان الاخر باش نكتشفوا هنا street food food فخيرنا انه ناكلوا حاجه veggie يا ستريت فود بار healthy. Healthy. <laughs> That's my concept. To be different. And this is seafood, squid, tuna and, oh. and squid, shrimp. Fresh, fresh. Yeah. Fresh, all fresh. All fresh. okay. Terima kasih. Ini apa namanya? Bawang. Bawang. احنا جبنا هذه كاب كي وعندك تختار يا دير فيجي توفو تشيكن سي فود احنا خيرنا السي فود وهي النتيجه يعني خضار بال seafood يعني هذا الطبق ثاني veggie فيه الخضار وفيه هذا كالامار وفيه يعني حاجه حلوه هكا tasty ها وفيه ال pineapple يعني خضره مخلطه مع الطعم تاعها بزاف بزاف شباب ورخيص يعني رخيص فدينا هذا sweet sour وهذا كاب كيك تشاب تشاي تشاب تشاي yeah. يعني الحاجه الجميله يعني في هذا المطعم هذا street food والله لازم تجوا تزوروه دوك نحط لكم الموقع تاعي راح نخدموا بهذا المطعم اللي هو صحيح مش street food لكن هذا المطعم راح تلقاه في كل جانب من جوانب اندونيسيا يعني الدخله تاعه ولا يعني الكونطوار تاعه ولا المحل الواجهه تاعه تحسب تاع بيجوتري <laughs> هو يبيع اكل هذا اكل شغل كل البيفي الطبق الرئيسي بين راح يكون روز زيدك حاجه من تما تخير حاجه من تما وهذه كانت جولتنا لاكل الشوارع ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وتمتعتوا وجعتوا شويه <laughs> ان شاء الله برك ما تكونوا صايمين وتفرجوا في هذا ال vlog وان شاء الله يكون عجبكم هذا ال vlog ما تنساش الاشتراك وال like والطقوس الطقوس على اليوتيوب المبلغ اللي كلفنا في جوله اكل الشوارع هذه كان على وقتك اللي آه، عطيته لي في مشاهدة هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك والانستغرام سلام